Difesa e attacco sono due cose diverse. Attacco è uno che aggredisce e perciò già è preparato a fare male. In difesa sei completamente impreparato. In difesa tu in quel momento manco te l'aspetti, hai visto uno che ti attacca e dici ma boom, questo mi mena, non lo so. Invece in attacco quello là magari come tutti i predatori cerca la preda più debole, no? Perché il leone non è che va a attaccare un altro leone No, va da gazzella, perché la gazzella ammazza e te la magni. Mica l'elefante va attaccare, è grosso. L'ippopotamo quanto ci magna? La cifra. Ma va attaccare l'ippopotamo se sei il leone. Può essere pure il re della giungla, ma l'ippopotamo è l'ippopotamo, no? È grosso. O rinoceronte. Voi oh, avete mai visto un leone che attacca il rinoceronte? No. Va a attaccare i sfigati, va a attaccare le gazzelle il leone. E allora chi va attacca? Il predatore. Se vede uno per strada grosso, con dubbi civili, che mena, si muove veloce, o lo conoscono tutti perché ha menato tutti, mica, va, mica va lì a rompere le scatole, dice no, quello mi ha sfigato, eh, o spigno fa cascare, perché? Perché quella ovviamente è la preda facile. Devi dimostrare di non essere la preda facile, cioè subito, pronto, bah, reagisci, ti attacca, eh, ti sta dando schiave, eh, subito pronto, non devi stare lì a far vedere che sei debole. Per quello io vi dico, pum, boh, fini subito un colpo sotto, così quello che non si aspettava niente, pia un colpo qua di quelli che fanno male, si piega Perciò dovete essere anche bravi a improvvisare, no? Per strada a camminare, ma che ne so, è pronto, pure il fine in colpo. Stai a camminare, eh scusa, eh, boh, scusa niente, subito un colpo. Se vi capita uno che vi sta di scusa, bordi subito e vi può menare. La difesa diventa un attacco ormai. E se voi siete a preda debole, che succede? A quel punto questo viene, vi attacca e vi finisce. Se questo qua insiste, sotto gancio, pa pa, fia eh, fegato e costole e quello di iniziare a dimensionare ma se quello dice ma io guardate che molti sono furbi ma io non ero mi ero avvicinato per chiedere l'ora non è vero quello si era avvicinato per menarvi e poi mostra sta lì che vi chiede l'ora ma non è vero niente voi avete fatto bene a pa pa anfilarlo allora la prima tecnica se vi trovate in difficoltà non è sbracciare smanacciare come farebbe chiunque no stai davanti alla, stai davanti alla una persona Oh, te vedo! Ecco, questa è una stronzata. La cosa migliore, più veloce, che dà meno dell'occhio, è un colpo corto basso. Perciò fegato costole. Pum. Ah, perché te mi hai dato fastidio qua la pam! Pam, pam, sotto, capito? Ho usato tra l'altro il braccio anteriore, che è più comodo, perché dalle braccia basse. Perciò voi direte, vabbè, ma se gli do un cazzotto sotto, magari questo non cede, certo se lo prende qua sul fegato cede come, lo deve prendere bene. L'altra cosa che potete fare è questa, sempre a corto, gli mettete la testa davanti come per dire, oh, poi pam pam pam, direttamente col braccio alzato, pam pam pam pam pam, attaccati da dietro, no? C'è il vecchio ciao amico, stam, poi stam, dopo, su, dopo questo, pam, potete comunque continuare a colpire, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam ok? Così avete la certezza che il vostro avversario si demoralizzi un pochettino e il vostro avversario vi spintona, vi dà fastidio, nel momento della spinta, cioè lui vi spintona e pim! Mentre cerca di spintonare, vi lavorate sotto. Poi sta, lo colpite, si piega, oh, io direi che cazzo eh, si è piegato, si è fatto male, ha sbattuto, gli fa male la panza, cioè potete comunque gestirla. Se invece voi lo colpite in faccia, no? Oh, gli dà un cazzottone. Esce il sangue, l'occhio nero, vai a spiegare, no, beh, ha sbattuto. Pure se questi domani si vanno a lamentare, eh, pronto, polizia, questo mi ha menato. Vai a spiegare che sei difeso, vabbè. Alla fine tu che, che c'hai in mano? Niente, perché tu gli hai dato un colpo sotto, l'hai piegato, questo è rimasto giù, poi va la polizia, guardi che mi è successo, che fa vedere, fa vedere la panza. La polizia fa che ti è successo? Hai magnato? Eh, quello è il problema. Allora voi che fate? Ricordatevi sempre, vostro nemico arriva, vi dà, fastidio, vi disturba, voi fate finta di niente, alzate le braccia, ma io no, veramente, e abbassate le braccia, perciò non siete minacciosi e pam, pam, capito? E infilate praticamente il colpo. Se invece volete usare il vecchio metodo, eh, cercavo amico, perciò stum! A un certo punto che sta da fastidio, stum! Ok? Oppure sta da fastidio, stum! Però dà troppo nell'occhio, lavorate più su, su colpi corti. Oppure a mezzo busto, che succede? Arriva quello, stum! Stum! Capito? Corto, pam, pam, pam! Dovete essere veloci, colpi corti, pam, pam, pam! Voi direte, ma parla bene Cicalone, dice eh, porti il colpo, vai veloce, pa, pa, pa, pa, lui è abituato, si allena in palestra. Allora vi dovete pure allenare voi. Allora dice, vabbè, ma io posso andare in palestra, ma allenate a casa, vi comprate una camera d'aria di una bicicletta come questa, no? Costano 3 euro da Decathlon. E la tagliate, l'attaccate su un tubo che c'è da casa, dove pare, e vi fate delle belle ripetute prendete la bella camera d'aria che è bella elastica ed è indistruttibile in questo caso, partite con i colpi dritti, afferrate, uno, spingete, spingete tutto il corpo, con la spalla, due, uno, due, uno, due, investimento 6 euro e ci avete tutto. Iniziate a scendere e salire, scendi e sali, ok? Veloce scatto! e stop, recuperate, di nuovo. Stop, recuperate, cercate di avanzare, portate i colpi. Adesso io sto in tensione, vedete? Se mollo mi riporta indietro, perciò avanzo con le gambe, colpisco, veloce. Prendete la corda, saltate, doppio salto, salti alternati, alzate le gambe, ok? L'importante, veloce, lento, andiamo più nella pratica eh, della vita quotidiana, no? Io ho una persona che mi infastidisce o che mi ha fatto un torto, che mi ha dato fastidio, con la quale ho fatto un incidente stradale, non può capire chi c'ha torto e chi c'ha ragione, Ricordatevi che per eh, strada avete le mani nude, non c'è del guanto come c'avevo io prima. Il pugno va serrato bene, non, non partite a da pizza alla gente, non c'ha senso. Ehi, ti do una pizza, oh, guarda qua. A smanacciare, oh, questi, no? Colpi corti e veloci, pugno chiuso, stum, stum, stum, ok? Questo, dovete lavorare corti. State qua, No, ma non mi spigne, no! Ma lasciami perdere! E l'avete colpito qua, sta fascia. Che significa? Che questo si è piegato. Non state lì a, a spigne, fate la fatica di spigne, che faticoso. Oh, e vattene! Quando avete fatto il movimento di spigne, già, già avete fatto il movimento e avete pure rischiato, invece Invece le spigne voi, fate un movimento semplice, senza stare lì a respingo e faccio, capito? C'ha senso. Che poi spingi, fatichi. Questo poi torna indietro e ve carica, pum, boh, per via, per sbatte via, capito? Allora tanti mi chiedono, ma io a casa come posso potenziarmi un po', no? mi posso comprare pesi da 50, 60 kg, pizza da 500 No, allora il massimo che vi serve a voi sono i pesetti da un chilo e fate tanti esercizi veloci con i pesetti da un chilo. La cosa importante è fare esercizi che lavorino sulla velocità, perciò state lì a fare... Oh, oh. Ricordatevi di respirare profondamente a tempo in funzione de, dell'esercizio, cioè se andate veloci dovete fare un respiro lento, cioè cercate di portare più aria nei polmoni, non è che dovete andare a fare... Perché poi che succede? Non ricaricate i polmoni, non respirate, crollate. La cosa più importante poi, la velocità di esecuzione, non la forza. Pam, pam, pam, pam, pam. Perché poi la velocità con la massa dà la forza. Invece se voi andate lenti e portate questi colpi e ci cadete, cade e tornate, già siete pronti per un altro. Pam, pam, pam. Se voi fate... Hey, eh, hey, sorprendete, fate male quanto quell'altro colpo, forse meno. E qua che succede? boom, boom, boom, capito? Se litighiamo il nostro avversario ostico, noi possiamo pensare pam, ah, che con colpo solo lo fermiamo. Allora ragioniamo subito, facciamo un piano. Se io lo colpisco sotto, lui a quel punto si piega e se scopre sopra e posso infilare un colpo sopra, perciò ragioniamo almeno a due colpi. Colpo sotto, colpo sopra, magari più velocemente e meno forte. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam. Muovetevi, state chiusi. L'avversario non ci capisce più niente e probabilmente vi lascia in pace. Perché se io arrivo e faccio... Ah! Uno, non è detto che arriva. Due, se arriva, magari si para pure. Tre, è l'ultimo colpo che date, perché poi che avete fatto? Cadete e state qua. Capito? Aspettatelo. Dai, dammi un pugno. Sempre tutti belli coperti. Pa. Vedete, cede una bella sequenza dei colpi che l'avversario non si aspetta. Tanti mi dicono, ah ma io ho visto certi ciccioni grossi, questi meno pesano 100 kg, 200 kg, 300 kg. L'anatomia è sempre la stessa, gli colpite sempre fegato, costole, volendo plesso solare o addirittura ascella. Questi stanno così, smanacciano, un colpo sotto l'ascella, under shock tutto il sistema nervoso per un minuto. Se ci pensate a testa, è lo spazio più piccolo colpì, è quello che si muove di più. Perciò se uno già fa questo, già lo schiva il colpo